さかなる小岩会です精一杯踊らさせていただきますご声援のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いします嫁ばっかやないかい嫁ばっかやないかい誘惑会フルスロット Chicago! Thank you. 会場の皆様にありがとうございましたありがとうございました嫁揃っとる嫁ばっかりやないかいはい、の皆様ありがとう